Блять, хорошо, что это сундуки вот эти остались наверху, заебись вообще, блядь. Да ты чё? Блядь! Ой, мама пришла. Ты тебе, блядь, сейчас дам, блядь, что за херня Ма а? Мам, да ты чё? Ай! Ну, Ай! Ну, быстро выключи свою хуйню эту, блядь, заебал уже! Да, мам! Тебя... Ай! Блядь, слышно. Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Слада, я вас приветствую на новом выпуске Антигрифер Шоу. В общем, друзья, я очень часто замечал по видео то, что вы пишете в комментарии, типа... Запиши на диктофон, как школьник бомбит, и покажи родителям. Я, в принципе, даже не знал, как так можно было сделать, но в этом выпуске мамка сама спалила, как школьник бомбит. Я вообще даже не знаю, как так получилось на самом деле, но вы все сами увидите, друзья. И давайте просто на этом выпуске наберем 20 тысяч лайков, чтобы вышла поскорее новая серия. То есть, думаю, если каждый из вас поставит лайк, то мы 20 тысяч лайков наберем на изи просто. А я желаю всем приятного просмотра. Друзья, еще хотел добавить, что в моей официальной группе ВКонтакте сейчас проходит конкурс на ножик Козго, в котором любой из вас может попробовать выиграть. Ссылочка на конкурс находится в описании, результаты будут через 5 дней на моем Twitch канале. Я желаю еще раз всем приятного просмотра. Алло, да, привет, это меня надо было приютить, а чё? Да, это, короче, братан, давай я тебя приучу, в общем. Ты ко мне. Напиши ему в чат, а то здесь заспамили уже. Сейчас. 985 напишу. Блять, запрещено. Ну ладно. Напишу... Гриф. Грфе э написал, Грфе. Э. Вон, видишь? А, все, вижу, то у них, да, принимай. Так, ага. Типа фанат Наруто или что? Я? Да. А ты что, фан, фан, э, а, это, Наруто не смотришь? Нет. Я не ты уже, или, нет, я ты не с Какой-то китайский наверное. мультик. Китайский мультик? Я китайские мультики не смотрю, знай. А что, у тебя старт есть там? Не знаю. У меня? Да. Ну да, я ж новичок. Ясно. Э, шлем, ки ки кираса есть у меня, поножи и ботинки. Пойдем за мной, пойдем за мной. Смотри, у меня есть такая будочка, называется автроцирки, автроцирки, автроцирк. И Это... вставай вот. Ну, тут сундуки такие, короче. Иди, иди сюда. Вот видишь, тут э, так наркоманит жестко. И вот зайди вот сюда. Вот что видишь, наркоманит. наркоманит. Да что ты делаешь? Наркоманит? Наркоманит? С... За наркоманила? <laughs> Э, так, ребят, в общем-то, это четвертая жертва. В общем, сбрасываем скайпи. Переходим к пятой. Э, вот гондон сбросил скайп. Грифера обоссанная. Алло, зачем ты скайп бросил? Погоди, у меня есть еще ресурсы. Ты сейчас не записываешь, надеюсь, уже? Нет, я заснял. Что тебе а, надо? А, погоди, не надо. Это ты зачем меня убил? Ну, э, я Грифершоу хотел заснять. ТП я тебе вещи могу отдать, в принципе. А, это ты просто для видео меня убил? Ну да, можно так сказать. Ну давай. Так, сейчас, ага. Я вот здесь стою, если что. А ты что-то как ты делаешь? Ну, команда бэк есть для всех игроков здесь. А, ну, типа это... после смерти, чтобы ты пэк назад как можно она? было. Как она? Блин, у тебя еще есть вещи-то? Чтобы со мной Зачем? поделиться. Чтобы со мной поделиться. Есть кит-бонус, но ты мои ресурсы дашь, опыт, кстати, еще надо сейчас. Ладно, себе. сейчас возьму твои ресурсы. Вот, сейчас. Вот я взял. На, держи. Ты... Блин, да он, сука, тупой, блядь. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, сука, такой. Ты сейчас тоже записывал? <laughs> Или нет? Ой, блядь, такой... Да что ты тут спамишься-то, а? Да вот погоди, скажи. стой, стой, стой. Ну ты уже не записываешь, отдай вещи. И что? Нет, все равно мне нужны вещи э, для зрителей, ну, когда откроют сундуки, например, да, пойми, э, то, что, типа, у меня вещи там дохера, я, типа, такой бог грифа и так далее, так что, вот так вот, а, так что не отдам, все. Ну, чтобы наполнять сундуки, а то, знаешь, дюк нельзя, Ты чё? и вообще... Ты чё? Ты чё, писюн волосатая, да, и вещи? Слышь, я не чё? писюн. Ты ну, писюн, Ну я блядь. понял, ты просто мои вещи отдай и все. Нет, нет, нет, нет, нет, парень. Вообще, э, вообще не отдашь? Вообще не отдам. Ну, а Я причина сегодня, я сегодня спокойный, веселый, вообще настроение класс. Ну ты вроде Честно, ведь за- адекватный пока. Зачем? Четыре, четыре, четыре, 4 э, грифера, ой, блядь, четыре, 4 даунов, как бы развел на вещи, как тебя вот. Ты четвертый, кстати. Почему? В смысле, почему? Я уже 4 заснял, у меня скоро надо идти монтировать. Так что э, зачем тянешь мое время? Так нет, ты просто ресурсы отдай мои. Давай так, ты мои вещи отдаешь, я тебя просто удаляю все скайпа везде и все забываю при тебе вообще. <laughs> Нет, так дело не пойдет. Почему? Потому что мои. А я у тебя на первом этаже был сейчас. Уже ушел, что ты меня не убил. Ты, сука, где он? У меня сегодня настроение хорошее, так что тебе пизда. Это чё, блядь, за хуйня? Чё вещи валяются? Ты чё, сдох, что ли, блядь? Ганьон. Чё за вещи? Да у меня вещи здесь валялись, чё за фигня? Так, где ты? Где ты? Где ты, ёбаный в рот? О, блядь! У меня же здесь был сундук! Это чё, блядь? Это как? Это вообще как? Вообще... Что такое у тебя? У меня вообще невозможное творится. То есть невозможно? У меня сундуки ломаются. Это что за как? херня? Так разве возможно? Да я не знаю. Это что за фигня? У меня сундуки ломаются. Да как? Да я ебу что ли? Ломаются сундуки вот здесь. Ты, ты ломаешь свои сундуки? Да нет! О, вещи удались, да блин! Че за херня? Че, я в твоем доме. О, привет. А че тебя бить не могу? А? Так, закончить запись. А че тебя бить-то не могу? Ну, у тебя, походу, дело лагануло. А. По-твоему, это тоже лагануло? У меня вещи, блядь, пропали. Че у тебя пропало? У меня вещи... Да как так-то? Это чё вообще, Хома? Кто безобразник такой вообще? Что с ним происходит, чувак? Дебилы, блядь, нашлись. Сейчас стрелой отпичу. Блядь, да что за хуйня, что за баги-то ебаные, блядь? На что, Мари, ешь мне эта палка? Палка? Выебалка? Да. Да. Ну и чё? Мария. Э, да ты что делаешь? Да ты что делаешь? блин, да ты что творишь, а? Уходи! Куда уходи? Из дома! Быстро! Ты хоть понял, что я твои сундуки смог сломать? Ты знаешь, что это значит? Что? Так что у тебя тут? У, -у да мой макетстарт. Да это макетстарт, походу, да? Да ты даун! Да ты что делаешь-то? А как ты вообще открыл РГ-инфо? РГ-инфо. Вот, видишь, я смотри, напиши РГ-инфо, напиши РГ-инфо. Я в регионе, а тебя нет. Как ты открываешь сундуки? Скажи мне, пожалуйста. Э, пожалуйста, скажите, как... Да ты что делаешь? А? Твои сундуки ломаю. Вот ты что делаешь? А ты что, животное, что ли, не понимаю? Нет, я не животное, я человек. Повернись, смотри, опа. Да ты что, блядь. Пизда тебе! Капец тебе, отвечаю! Почему? Да ушел из дома, все, удаляй меня из скайпа, как ты там говорил. Ну а ты вещи не захотел моего возвращать. И что? Все, удаляю. Теперь я хочу, чтобы ты удалил меня из скайпа. Зачем? Чтобы ты мне ничего не делал. Уходи. Я понял, что ты какой-то там вип. Да? Да, вип, да. О, где мои, блядь, сундуки? Ёбаный в рот. Надо сундуки скрафтить. Где дерево? Что, чувак, я не понимаю. Ну, ты меня убил, правильно понимаю? Да, понимаешь ты правильно. Ну. Ну, так чё? Так чё? Блять, хорошо, что это, сундуки вот эти остались наверху, заебись вообще, блядь. Да ты чё? Блядь! Ой, мама пришла. Я тебе, блядь, сейчас дам, блядь, чё за херня-то, а? Мам, да ты чё? Ай! Ай! Ну, быстро выключи свою хуйню эту, блядь, заебал уже! Да, мам! Ай! Слышно. Блять, мам! Включай, сказала. Ладно, все, включаю. Мам, иди. Мам, иди. Что сейчас случилось, пацан? Иди. А. Мама сказала включать. Че, мамка пришла у тебя? Да я, она сказала, блин, А, или она была? Она сказала, два часа придет. Она пришла. Да сейчас, мам, да сейчас. Я сейчас кремень возьму сейчас. Да мам! Не выводи, говорю, меня. Да мам, сейчас выключу. Я на улице, блядь, слышно. Мам, да сейчас выключу, иди. <laughs> Ну. Да, блин, это, отдай вещи и дом, пожалуйста. Зачем тебе отдавать? Ладно, дом хорошо тебе вернул. Да мне мама на руку. О, все, спасибо, спасибо. Это и все верни, быстро сказал. Все тебе вернуть? Да, все, верни сундуки, пожалуйста. А что такое не смел уже, да? Братан, братишка, верни, пожалуйста. Что тебе вернуть? Сундуки, пожалуйста. Зачем? Будь добрым, верни сундуки. Эх, хорошо, хорошо, верну тебе. О, спасибо большое. Господи, блядь. Блядь, она же сказала, через час, блядь, ничего что за хуйня-то, а, блядь. Попробуй спам э, написать. Сказала. А. Сейчас спавом. О, у вас нет доступа. Это что за херня-то, а? Это что за херня? Я на спавне. О, ну я телепортировался на спаун, только не в спаун. А ну все. я в будку куда телепортировался. Что делать? У меня Чё вещи делать? остались. Прикинь. У меня вещи остались. Хал. Лох. Ты не понимаешь, что происходит? ты мне вещи верни. Быстро, я сказал. Да быстро я сказал, а! Сейчас мама придет меня опять наругать. Быстро верни, да, я сейчас... Сейчас я верну, сейчас я верну. А тут пиздец, тебе понял? Пиздец. Да, я понял. А, ну, да-да-да, понял тебя. Тпшни меня на хомы э, мой, пожалуйста. Тпшни, блин, меня на хом! Сейчас ты пэхнул, сейчас ты пэхнул. Ты еще не понял, что происходит, да? Смотри в чат. Варбзу, смотрим на животных. О! варбзу. У вас нет доступа. Блин, нельзя! Капец! Жалко. Я бы сейчас посмотрел на живот. А что тут Посма... все? Чё тут не, дога... Ща... не догадываешься? Что тут все столпились? Не э, догадываешься? Э, это что? Это что? Почему? Я животное, что ли? Да, да чё ты животное. фигня? Да что за фигня? Уходите, а? чудовище. Ну все, чувак, короче, я, ладно, хорошо, там у тебя мамка пришла. Я тебя, короче, смотри. Да блин. Хорошо, чувак, давай так. А, все, я тебя прощаю, но ты теперь будешь на моем спавне как животное, окей? То есть на тебя будут, короче, смотри, будут честные игроки заходить на север, будут честные игроки заходить на север и видят животное, ты тут, тут будешь стоять. Да блин, да я не животное. А кто ты? Как Гриферов еще можно называть? Блин, я не знаю, ну я не животное, ну блин, отдай все. Что дать тебе? Ты животное. Да я не ну животное! Ну все, чувак. Все, чувак, давай, пока. Мне надо, надо, надо мной брат еще ржет, блин. Че за брат? Мой брат родной ржет надо мной, говорит, что я животное. Вон, видишь, все, видишь, видишь, все угорать над тобой в чате. То, что животное. Ха-ха-ха, что здесь создатель? Да блин, да ты че вообще офигел, а? Чё? Блин, верни, пожалуйста, а. Вот по Что тебе вернуть? Прошу, по-братски прошу, верни, пожалуйста, дом и все. Видишь, все, да. видишь, пишут животное. Да Это... братски прошу! По Ты животное. Я не животное! Живот... Ну а нет, чувак, что с тобой просто мается, я не понимаю. Да, блин, Знаешь, ну, а? пожалуйста, вот Ты грифер? Ну, все, ну просто ладно, все, ну я говорю, все, что тебе вернуть, все, я просто отключаешь со скайпа, удаляю, как подожди, ты и хотела, подожди, и все. Подожди, подожди, я вот сейчас не хочу. Вот сейчас давай поподробнее поговорим, пожалуйста, с тобой. По, по культурнее. Смотри. А, а, Чё? Это, верни, пожалуйста. Вот прям, пожалуйста. Я тебя умоляю, вот прям, пожалуйста. Вот, вот давай поговорим как мужчины с, с мужчинами. Давай, Всё пожалуйста, поговорить. вернешь мне я дом, думал... и мы разойдемся. Вот, пожалуйста. Вернуйте дом, разойдемся? А, как всегда. А ну... А что за фигня? Кто такой Слады? Слады, кто такой Слады? Как... Не, я не знаю, что здесь чат пишут. Это, походу, дело администратор сервера какой-то здесь. Чувак, Под... ну что мне с тобой мается? Знаешь, что я тебе могу еще сделать? Что ты можешь сделать, а? Ты мне и так уже плохое сделал. Я Оп. еще животное, бля. А, ты что, бан? Ой. Че? Да за что бан ёбаный, ты, блядь, каракат. А? Все, я тебя забанил по IP-адресу. Ты теперь не сможешь на этом сервере больше играть. Даже если сможешь зайти на... Даже если ты сможешь зайти на сервер, ты будешь животным все равно. Блядь, да я не буду играть на этом сервере. Хули он не сдался, блядь. А, я животное и вообще... Пиздец. А чё, тебя, а чё у тебя... Чё материшься? Не стыдно, что ли, перед мамкой? Или не да, слышал? блядь, мама, она... Меня заебала уже, если честно. То есть? Но ну, она меня заебала. Ма, да, все, я включаю, да маму включаю, все, все, и, и, иди. А нет, сначала вернись, а потом иди. Я мне просто выключать компьютер надо уже. Ну, не будете ничего возвращать, все, давай, пока, чувак.